海がすごいです本当だなんか久々に乗ったからちょっと変な感じ私あのバンカーの上をなんか右ここら辺ここら辺とかいいのかな よいしょお乗ってました百二十ヤード七番アイアンをつま先上がりこんな感じ ゴロちゃんが打ちます浮いたトントントントントントンビーはい、おこちゃん、はい、海がすごいです本当だ ちょっと巻いた巻いたできた上りのスライスちょっと根がきついからうん膨らませて読みますザラザラザラザラザラあーいいんじゃないでも怖いザラザラザラって言ったオッケーナイスパーナイスパーですはいナイスパーはいありがとう ナイス大きかった。 楽しいけど、ね、大人になってブランコ乗るの楽しいけど海に向かってブランコなんてこれさ傾斜だから気持ち悪いんじゃない前がなんかあの外あの奥見てたら平気目線は海で目線は海で初島が見に初島があれ江ノ島か江ノ島江ノ島かな江ノ島かな江ノ島かなあーすごい